айдын тартылышы суунун көтөрүлүшүн пайда кылат ай жана жер өз ара аракеттенгенде жердин ар кандай чекиттери ылдамдыкка ээ болот суунун көтөрүлүшүнүн үлгүсүн карап көрөлү жөнөкөйлүк үчүн келгиле бүт жерди океан каптап алалы е чекити жердин борбору албетте айга эң жакын а чекити е чекитине караганда көбүрөөк ылдамдануу сезет ал өз кезегинде б чекитинен чоңураак демек а жакын жайгашкан суу бөлүкчөлөрү жердин катуу кабыгына салыштырмалуу алдыга жылып жердин бул тарабында суу көтөрүлөт а чекитинде суунун көтөрүлүшү болот бирок ошол эле суу көтөрүлүү жердин карама каршы тарабында болот анткени б чекитинде айдын тартылуу күчү менен түзүлгөн ылдамдануу жердин борборунан багытталган с жана д чекиттеринде суунун калыгы жердин борборун көздөй багытталган кошумча жылышууну баштап өткөрөт бул чекиттерде суунун тартылышы байкалат айдын тартылуу күчүнүн таасири астында жердин суу калыгы айга карай бир аз узунураак формага ээ а чекитине жакын ай горизонттон эң бийик турган жерде жана б ай горизонттон төмөн турган жерде суунун көтөрүлүшү болот ай баткан жерде с чекитинде жана ай чыккан жерде д чекитинде суунун тартылышы пайда болот жердин айлануусунан улам жер бетинин жаңы чекиттеринде ар бир кийинки көз ирмемде толкундар пайда болот ошондуктан айдын бир күндүк айлануу учурунда жыйырма төрт саат элүү эки мүнөт алар бүт жер шаарын айланып чыгат бул убакыттын ичинде ар бир жерде суунун эки тартылышы жана эки көтөрүлүшү болот күн ай сыяктуу суунун көтөрүлүшүн пайда кылат күндүн жерден абдан алыстаганына карабастан бирок анын чоң массасына байланыштуу анын толкундары айдагыдан эки жарым эсе аз гана пайда болот толук ай жана жаңы ай учурунда ай жана күн толкундары кошулуп эң чоң толкундарды пайда кылат тескерисинче ай биринчи жана акыркы чейрегинде болгондо айдын толкуну учурунда күн толкундары төмөндөйт күндүн аракети айдын аракетинен алып салынат жана толкундар бир кыйла кичирейет